очередная задача – это облака. Иногда называется радар. Условие ее следующее: В поле необходимо разместить несколько прямоугольных областей, облаков, которые не касаются друг друга даже углом, и размер облаков по каждому направлению не меньше двух клеток. Сбоку и снизу указаны число равны количеству клеток, занятых облаками в соответствующем ряду. Данную задачу удобно решать классическим методом. Начинается он с того, что мы разбиваем наши числа на маленькие неделимые показатели. Неделимыми являются показатели 2 или 3. Их нельзя разбить на меньшее число клеток, поскольку каждая облачко размером не меньше двух. Начинать удобно с края, и более того, у нас здесь есть нулевой ряд. Это как бы еще один лишний край, даже два края. Отметим сразу его, он пустой. И скажем, эта тройка, она продолжается в соседний ряд, поскольку размер облака не меньше двух. Оставшаяся тройка, шестерки, тоже продолжает соседний ряд. Тут остается две клетки, также не уходят в соседний. Оставшаяся двойка тоже уходит в соседний. В семерке, как и в пятерке, пятерка разбавля... разбивается <laughs> на 2 и 3. Тройка идет к семерочке. И двойка тоже идет к семерке такое разбиение. Причем эти две двойки, эти две двойки могут быть в одной области, а могут и не быть. Пока неизвестно. Но вот эти двойки разные. То есть это разные облака, поскольку одна относится к пятерке, одна относится к четверке. Теперь с вертикальным набором цифр сделаем то же самое. Двойка продолжается вниз. Тут пока не ясно, хотя скорее всего они совместны. Но вот эта двойка и вот эта тройка не могут относиться к одному облаку. Они разного размера принципиально. Поэтому я даже нарисую линию, которая отделяет эти два ряда. И эту двойку проведу вверх, а эту тройку отправлю вниз. Оставшаяся тройка от шестерки тоже уходит вниз. И снова 3 и 4 разные облака. Четверка состоит из двух двоек. Тройку она содержать не может. Поэтому также я нарисую линию, отделяющую их. Обе эти двойки уходят вниз и доходят, захватывают и нижнюю семерку. Всегда облака, лежащие в каком-то из крайних рядов, переходят в соседний ряд, во второй. Поскольку у меня размера не меньше двух. Ну и в данном ряду осталось еще облачко из трех клеток четверка уходит в сторону. Причем правильно будет эту четверку также разбить на два облака размера 2. И еще набор, один набор троечка. Теперь начнем решать. У нас есть несколько границ, они существенно нам помогут. Две горизонтальные, одна вертикальная. Помогут, например, таким образом. Семерка состоит из трех областей 2, 2 и 3. Значит, в каждой из этих областей, а у нас ровно их три, будет одно облако. Значит, точно заняты вот эти две клетки, две семерки имеют одинаковое разбиение, эти две, а тут какие-то две, мы не знаем. Но знаем точно, что эти одновременно быть не могут заняты эти области не касаются. Это граница областей. У шестерки образовалась тройка. Мы ее отмечаем. Аналогично данная семерка, точно так же, как и здесь, имеет такое разбиение. средняя, средняя. Здесь не ясно. Образовалась группа для второй тройки. Это точно занято. Эти две пусты. Ну и, соответственно, вот эти группы по клетки пусты. У шестерки сразу же две группы по три нарисовались. Эти два облака касаться не могут углом, у пятерки и четверки тоже три области на двоих. два два и три Значит, одна из этих двух занята, одна из этих двух занята. И здесь еще одно облако как-то находится. Аналогично и здесь. У шестерки с пятеркой тоже три области на двоих одна отмечена, вторая будет сверху, значит и эта область тоже должна быть обязательно отмечена. Здесь может поместиться только две клетки. Шестерка и тройка реализованы. Сверху они не соседствуют. Это одна остается пустой. Для двоечки одна здесь, и она продолжается выше. Шестерка также реализована. эти две уже для облака не могут, значит тройка выходит только вниз. Не касаются через границу. Для двойки. Точно ну, есть одна клетка, значит остальные пусты. Это разбиение рисуется однозначно. 2 два, три, три уходит в пятерке. Ну и два тоже для него только здесь может находиться. У четверки 2 и 2. Это точно не одна четверка, так что отделяем. Нашу одну отмечаем, отмеченную, точнее восстанавливаем, добавляем. 2 и 2 у четверки уже реализованы, значит весь ряд пустой. Значит это точно тройка, и она продолжается вниз. Четверка реализована. 7, 7. 2, 2, 3. 2, 3, 2, четверка. Здесь эти области уже не соразмерны. Значит, не соразмерны в смысле, что это 3, а здесь 2. Они не могут к одному блоку относиться. Между ними граница. И продолжаем облако сюда. Я начал свои рассуждения с э, отмечения трех групп для семерки. А, пытливый зритель может заметить, что тут могла быть одна группа из четырех клеток. На что я отвечу, что эти четыре клетки, то есть не 2, 2 и 2, а один раз 4, они могут располагаться только сверху. Эти четыре клетки принадлежат всем трем группам 4, 7 и 7. Но сверху, если бы эти были 4 клетки подряд для всех трех групп, то они бы превысили то, что нужно для двойки. Поэтому четверка единым массивом здесь быть никак не могла. Обязательно 2 и 2. На этом задача решена.